Uri'l miskin kaydı. 母亲啊，一些无助的过往，那么他静静哈，那么在我们桥头他们祖先啊，仔日呢，还发抒非常的狂热，叫大家平安大见。